қызғаншақ кеудің қырғыны екінші бөлім біраз уақыт болса да құшағыңа жылынып алдым қалған ғұмырыма сол жылу жетер деген жансая соңғы сөздерін күйеуіне әрең жеткізіп еді үнсіз тыңдаған аңсар сен өте жақсы әйелсің кешір мені сенің тырнағыңа да татымаймын сенің үлкен махаббатыңа еш лайық емеспін мен кешір деп әселді апарып тастаған күннен соң араға шақты күн салып өзі де дананың үйіне жол алған жағдайдың ешқандай ың шыңсыз оңай шешіле салғанына іштей қуанған аңсар дананың үйіне құстай ұшып келді оның бар есіл дерті алғашқы махаббатымен қауышу саяны жылатып тастап кеттім ау оның ендігі күйі қалай болады деген ой мұны түйтімдей де мазалаған жоқ көп қабатты үйдің үшінші қабатына көтеріліп келе жатқан оның құлағына шәңкілдеп ұрысқан таныс дауыс естілді дананың дауысы ғой бұл кімге жатыр асығыс жеткен ол табалдырық алдында қимылсыз тұрып қалды әсел кіреберіс бөлменің бір бұрышында отыр екен теріс қарап аз уақыт өтсе де қатты азып салмақ тастапты әбден жылағаны кірдеген көздерінен көрініп тұр мұны көрген ол жүгіріп келіп мойнына асылды әкешім алып кет мені анашыма барамын неге мені бұл жерге тастап кеттің анама барамын қалмаймын бұл жерде деп өксіп жылай бастады аңсар жағдайды басқалай елестетіп еді қолына гүл алып келіп еді ғой дананың қатқан көңілін жібітіп бәрін басынан бастау үшін гүлін тастай салып қызын көтеріп алды да оны құшақтап сүйіп жұбата бастады алтын қызыма не болған неге жылайсың жылама деген сөзден басқа ештеңе де айта алатын емес ал қуарған реңімен бедірейіп қарап тұрған дана шаршадым мен мынау қызды қалай қалай тәрбиелегенсіңдер Әбде мені жамандап жаман көрсетіп қойғансыңдар ау қаршадай болып алып мінезін қарасайшы бұның не жай сөзге не ұрысқанға көнбейді таяқтап көндіремін бе қайтемін енді деп отыр едім жақсы болды анама барамын деп ыңырсып жылап миымды жеп қойды ғой жеп қойды тамақты ішпейді төсегіне де жатып ұйықтамайды сол сыртқы есіктің алдында отырады тентек адам сияқты тамағында алдына апарып беремін сол жерде ұйықтайды көтеріп апарып төсегіне жатқызамын түнде оянып кетсе қайтадан есіктің алдына барып алады ойпырмай қандай бала бұл мен тудым ба осы қызды деп қоямын қане менің енді тәй тәй басып келе жатқан тәтті қызым деген дананың іші толып қалыпты әке кетпеші мен алып кет деген әсел әкесінің мойнынан тас қылып құшақтап алыпты жөнді ештеңе де жеген жоқ судың өзін әрең ішіп отыр тамағын берші алдымен әлсіреп ауырып қалмасын тағы деген дана ас бөлмесіне өтіп кетті әкесінің алдына отырып азырақ тамақтанып әлденіп алған әсел бір кезде ұйқысырай бастады неше күннен бері ұйқысы да дұрыс болмап еді әкесін кетіп қалмасын дегендей құшақтап алыпты өзінің көзі жұмылып барады ешқайда кетпеймін қызым мен қасыңда боламын енді күнім менің алтын қызым менің деп қызының шашынан сипап отырған әкенің де жүрегі жылауда әсел ұйықтап қалған соң оның төсегіне жатқызған дана аңсарға ой ой ұқсамасаң тумағыр қырсықтығы тура сен ғой басқасы ұқсаса да мінезі ұқсамай ақ қойса қайтер еді не істерімді білмей кеттім ғой өзіңе енді телефон соқпақшы едім менің бір өзіме қиын болып бара әсел маған үйреніп кеткенше сенің көмегің керек жиі келіп тұрасың ау деймін ішігіп ауырып қала ма деп те қорықтым не деген мінезі баяғыда аға жеңгемнің балалар қиылық салса ұрып алатын едім не ұра алмаймын бұл қызды айқайлап ұрысқанға көнбейді деді үстінен жүк түскендей болып дұрыс айтасың қызымыз үйренгенше қасында болуым керек деген аңсар да басын изеп мақұлдай берді күрмеленген жағдайдың осылай оп оңай шешіле салғанын қарашы дананың да бетін бері қарату да оңай болмас деп бұл жаққа жүрексіне жетіп еді қызының көрсеткен өнерін жіпке тізіп тоқтамай сөйлеп отырған данадан аңсар көзін алмай қарап қалыпты неге мені өзіңе сонша ынтық еттің неге сені ұмыта алмадым жүрегімді неге босатпайсың төрт жыл төрт жыл бойы сен ойламаған күнім болмады күндіз ойымнан түнде түсімнен шықпадың өзіңмен қайта табыстырған аллаға мың шүкір мен сені ешқайда жібермеймін сен тек мендіксің мен үшін жаратылғансың деп ойлап отыр ойының бір бұрышынан күдікте салап қояды төрт жыл бойы етегіне намаз оқып жүрді ме екен шиедей ерінді менен басқа ешкім сүймеді ме екен жаным менің деген сөзіңді басқаға да айтып үлгермедің бекен, деген ойлар да жағаласып жүрегі бір жаншып өтті ауру қалса да әдет қалмас осы сәтке өзі әрең жетсе де қызыл көзі сығырайып қызғанышы да ояна бастапты қызымның садигін ауыстырамыз жақын жерге көшенің басында садикті көрдің бе меңгерушімен сөйлесіп сыйлығын да беріп қойдым дүйсенбіден бастап бара берсе болады ой мен әселіме көп киімдер алдым ғой неше түрлі ойыншықтар да сатып алып бердім біреуіне де қарамады қырсық бәле өзің сол жақтан киіп келген көйлегі мен туфлиін тастамай құшақтап отырады басымды әлі де шайқаймын не деген мінез дегенде ана өзіне елжірей қарап отырған аңсарға көзі түсіп кетіп еді жүрегі орнынан қозғалып кеткендей болды әңгімесі сап тыйылып үнсіз қалды сезімі шырт ұйқыдан оянғандай керіліп созылып жүрегінде түрті өткендей болды аңсарына жетпейді екен ешкім жетпейді екен алғашқы махаббатына кореяда жүріп осы жақтан барған жасы өзінен кіші бір қазақ жігітімен көңіл жарастырғаны бар еді уақытша бірге де тұрды бірақ дәл аңсарды сүйгендей оны жақсы көре алмады ол жақта жалғызсырап қиналғандықтан ба жылы сөйлеген сол бір жігіттің құшағына құлай салған сонда да дана аңсарын аңсайтын сағынатын мынау жігіттің орнына аңсарды елестетіп көңілін жұбататын күндер өте өмірге деген көзқарастары үйлеспей олардың жолдары екі жаққа айырылған ал енді аңсардың ит мінезіне қанық болмаған тірлікті болдыға санап пышақтап өлтіріп қоя жаздаған кезінде ендігіде маған енді өлсе де қайрылмас сол бір жігіттен іргемді неге аулақ ұстамадым тәнімді ластадым тыныш жүргенімде қазір аңсардың көзіне тік қарайтын едім екеуміз қайта табысуымыз да ғажап емес еді не болды енді нені дәлелдемек болдым аңсарды ұмыту үшін солай жасадым ал ұмыттым ба ұмыта алмадым ұмыта алмайды екенмін деп ойлап та үлгерді көздері түйіскен соң қызарақтап қипақтап қалған дана не істерін білмей орнынан тұрып дастарханды жинай бастады өзі үнсіз теріс қарап кеселерді жуып тұрған оның жүрек дүрсілі аңсарға да естілді бұдан артық ол шыдап отыра алмады орнынан тұрып бірақ аттап дананың қасына барды теріс қарап тұрған оны артынан құшақтап мойнынан иіскеді тұла бойын тоқ қарып өткендей дір ете қалған дананың басы айналып түпсіз шыңырауға құлдилағандай босаңсып қоя берді суды өшіріп ал жапқышын шешкенін біледі ары қарай ерікті аңсарға берді тәнін жанын билеуге құштар қожайынына тапсырды ол өзін сағынышты басқан бұл екеуі сыбырлай сөйлесіп жатыр мен сені енді ешқайда жібермеймін мен сені ешқайда кетпеймін өзім әрең жеттім өзіңе сен тек мендіксің сен де тек мендіксің сені ешкіммен бөліскім келмейді осылай әп әдемі басталып еді екеуінің төсектегі әңгімесі шын сүйгендер қосылмайды деп те бекер айтылмаса керек шын сүйген жан сүйіктісін мінсіз кейіпте көргісі келетін болар түймедей теріс тірлігі түйедейін көрініп түсініспеушіліктер бой көрсетіп жатса керек әйтеуір бірін бірі өлерде жақсы көрсе де сол күні кешкі ақ екеуінің ортасынан ала мысық өтті сүйіктісіне қайта қолы жеткенше кешірім сұрап мөлиіп отырған аңсар енді қоқаңдап ірі сөйлей бастапты оның тілін шығарғанда дананың өзі әйтпесе бұл тақырыпта әңгіме қозғауға аңсардың жүрегі дауаламаған өткенді ұмытайықшы дәл осы жерден жаңа өмірге қадам басайық екеуміз жаңадан табысып бүгін табысқандай күй кешейікші деп еді бойы балқып жатып өткенді қалай ұмытамыз сен менің адалдығыма күмән келтіріп жансаяға үйленіп алдың көз жасыма жалынғаныма да қарамадың сол кезде мен саған адал едім адал едім иә адал болғаныңды білемін ол үшін неше рет кешірімде сұрадым ал одан кейін төрт жыл сыртта жүрдің дана неге үндемейсің адалмын мен саған сенемін ол жақта қара жұмыс істедің адал бейнетіңе жақсы қаражат жинадың адал болғаның үшін мен де өзіңе қайта оралдым солай ғой ә дана мен сені кінәламаймын басың бос әйел болдың ғой саған бірдеңе деуге менің құқым да жоқ иә менің басым бос болды дана ау аңсардың жүрегі аузына келіп тығылды сүйіктісінің мынау сөздері ұнамай жатыр сонда да барынша сабыр сақтап даусы дірілдей мен сені түсінемін бірақ менен ештеңені жасырмашы деді ашық айтқаным дұрыс сияқты ол бәрібір сен сияқты бола алмады мен оны жақсы көре алмадым мен сені ғана осы кезде аңсар орнынан ыршып тұрды да жұдырығын түйген бойда жатын бөлмеден шығып кетті дана бұлай боларын білгенде шындықты бүгіп қалатын еді ғой оны осылай қабылдайды деп ойламапты ас бөлмеде темекіні үсті үстіне шегіп арасында басын тоқпақтап ұрып қойып отырған аңсардың алдына баруға жүрексінді бұл енді не болады екен сірә мені кешіре алмас бірақ сес көрсететіндей кім ол еді маған некелі күйеуім емес адал едім арамсың деп қуып жүрген өзі осыдан бірдеңе десінші табаныңды жалтырат бар жоғал адал қатыныңа деймін кім еді ол маған үстемдік ететіндей сүйек өліп бара жатсам да тыныштық керек маған деп іштей айтар сөздерін дайындап тұр бірақ бұл кезде аңсар ештеңе де айтпады ұнжырғасы түсіп қабағы салбырап кетсе де жарылардай болып дірілдеп тұрса да үн қатпады құз оянғанша мен келемін бір сағат сыртта жүріп қайтайын деп үйден шыққанша асықты аңсар үйден шығып кетіп еді әсел ұйқысынан оянды көзін аша сала әкесін іздеді үйде оның жоқ екенін біліп бақырып жылап есікке тура жүгірді аяқ киімін киіп сыртқа шығып кетпекші онсыз да аңсардың тірлігіне сіркесі су көтермей отырған дана қызымен алысуға шамасы қалмағандай өзі де еңіреп жылап жіберді қызының қасына отырып алып не өйтесің әсел неге менен қашасың мен ғой сенің анаң мен сенің анашың боламын қашпашы менен не қаласаң соны істейін тек менен қашпашы кеудемнен итермеші мені кейін үлкен болғанда түсінетін боласың бірақ қашпашы менен саған еш жамандық жасамаймын өйткені сен менің қызымсың мен сені дүниеге әкелдім неге түсінбейсің қинамашы мені өзіңді қатты сағынып әрең жетіп едім неге мені қинайсың қызым деп егіле жылады мен сенің анаңмын ешқайда бармайсың деп өткендегідей даусын қатайтып ұрсып жатқан жоқ аяқ астынан не өзгере қалды әлде әкесі келіп ұрыспа менің қызымды деп айтып кетті ме екен жалынғандай болып жылап отырған мынау бір бөтен әйелге сонда да әсел еш үйрене алатын емес ана деген жалғыз болу керек емес пе бар айтқанын істеп айналып толғанып отырса да жансая анасының орнын баса алмайтын сияқты әсел жылауын тоқтатып еңіреп отырған данаға үнсіз қарап қалды да мен өз анашымды көргім келеді деді жарайды анаңды көресің анаңа барасың бірақ қайтып келемін деп уәде берші уәде бересің бе егер қайтып келемін деп уәде беретін болсаң мен сені анаңа жиі жіберіп тұрамын деді бүлдіршін мен үлкендерше әңгімеге көшкен дана келемін дегендей әсел мұрнын тартып қойып басын шұлғи берді құлыншағым менің деген дана қызын құшақтап одан сайын жылауын үдетті иә ол да сенің анаң бара ғой қызым мен сені күтемін күн сайын терезеге қарап күтіп отырамын сені мен ұмытып кетпейсің ғой ә балапаным менің қайтем енді жыламаңыз мен келіп тұрамын деген әселді қайта қайта сүйген дана қазір әкең келеді сен апарады анашыңа жүр оған дейін жуынып әдемі көйлегіңді киіп ал шашыңды тарап өріп берейін менің қызым сұлу болып кетіпті деп таңғалатын болсын анашың деген дананы әсел құшақтап алды екінші бөлімнің соңы жалғасы бар